Ha? Lepukon? Kami na itong rasir yun. Di din na hinugasan? Hila na eh. Kapit agin eh. Huwag na may order na to. Ha, Ang hinugasan? Ang kini ba? Huwag na may order. Oh. Ito lang pipi ba? ang. Oo. Oh. Kita may kurira ang lain. Pati kayo. Pari sa beam na. Pat, patay mo na yung... Oo. Ayaw. Ayaw. Okay ra na sa mga puting og sa diri ubos gamay. Is maayo hinugasan. Sa beam. Oh. ato pa wa gid di ka deliver og hinugasan wa sila ka deliver og hinugasan sabim na to kinahin lang hinugasan jud maayo oh Dod krasa gid ato murder hinugasan gid ka kuan ka Biltram ba? Ka Biltram? Ha? Di, i-order. Ay, akong inundaan. Nya kinsa may tig mo order dito. Atan. Ha? Boss atan. Si Coco Martin? Coco Martin ba? Oo. <laughs> Oh. Pwede. Sige, akong ku kuyugan. Coco Parro. Coco Parro. Ako yun na kay ito silpin na ni. Ato, ato kay na among kuy daghan ito. Awar ko na lang grab mo. Daghan. Oh ay daghan dito Okay, okay. Okay. Avec le bébé. Yes. Sige, sige, sige. Ako orang gid biduhan gay aron mapadaan ako ni Marciano. Mar Kay para na asad jay makita sa iyang kwarta we eh. Mingon ya, wa pa ni agi siguro mga tawhan ha. Ah. Oh, igo nyo tanak ron. Hindi tawa Andrea, Tumong ko noon. Ko, ikaw man kuno order o wasan. Anto sa kakuan? Wala na may order dito sa pipi kay lapukon. Oo, oh, adto na lagi asa ah, ka order adto ka Biltram. Ha? Wa, wa, si si Biltram? Pwede ra kadto siguro lang ingon ko si kon pakunta ra kuno adto lang binghay. Binghay. Ha? Kinsa mga binghay? Kanang natrasa ra na may may petrol dapit ba atbang? Petron sa Arpili? Na di binghay dia. Ha? Kaya ang beam na to, kinahanglan wasan yun to. Kukulo ko na lang. Oo. Ayaw mo naliki na lang. Oo, niya mabali. Marami mo dito. Oo. Di, mangutana niya ako. Basig na ay minidam si Biltramoy. Ito may ganun niya. Ang... Wa sila ay minidam? One ang, one to ang ilang puan. Was lang? Kasi na yung Ito may ganun niya. Ito may ganun Nindot kay ang bilgram ta sir pero oh. baway sir. biya sila. dan Nyo dan trak ay. Di kaso diha. <laughs> Kinsa may inyong kahistorya? Ah, ah ang katong tulog ka babae dito. Kita day ka itong nga chicks dito Oh. Oh, nindot pa ito. Mga, mga batanon ba ito? Mga, may bitong mga itsura. Ha? Kabiyara, kabiyara o buhok. Mga mga ito itsura? Lagong nag-ilog kan. Hmm? Lagong mag Sige lang kay magkita aming Biltram. Akong ingnon basig magka produce siya kuan ba Mindindam. Dito man ta gug ko atong sungadlaw. Ah, kami sa province na dere. Eh. Ah, ginasiya. Oh. Di gina mo. Ah. ah magigisik yan. Kasi binagat budget ang mo. Binagat budget. Perfect. Sir, ni mo bulsa pak. Bangga dami. Tingnan. 别动，下下下。